就是因为我们的呃教学研究服务，如果被服务教学研究是胡椒盐，这是，这是要要送各位罐胡椒盐？这是我们要表示这个有有那个服务教学研究的呃一个呃一致哦。 at UBC, and I would argue in many places in the world, kind of intellectually stuck in the idea of a balance. Is that we need to shift to a different way of thinking about the balance. Why I acknowledge that the culture of the university is perhaps among some of the most difficult cultures to change. I'm actually optimistic about the possibility of a balanced university where teaching and learning do thrive alongside uh, ambitious research agenda and are valued and respected as much as scholarship. 是希望创造学生一个 capstone experience。什么叫 capstone experience 呢？就是让学生能够透过这个课程，能够总整他大三、大四所学的，不管是在知识、情意或技能的部分，哈，就帮他去做一个整理，这样。今天是啊，我们教发中心所举办的一年一度的又一讲会，一讲就会。 <laughs> Try to think about things which are very generic, so statistics, everyone does statistics, you know, it's the same the whole world over, not a problem. Um, uh, academic integrity is this kind of international issue, so that, that seems to be a good thing to do it. Um, sort of basic logic and critical thinking is required in most subjects. Um, so that, that's a natural, a natural um, for it. Um, but a counter argument, and I think you can sometimes can combine these, um, is that you, um, you might also occasionally want to do MOOCs which trade upon a distinctive advantage that you have. integration 这是什么呢 课程讲课，你要跟老师一起搞课程设计，so you work with lecturers to develop their assignment, assessment, class activities, work together. 大家或者是来参与的所有的观众呢，你们就会有呃便利贴哈，然后能够把你们。 的想法，说你听到的哈，然后还有，呃，你可以把它记录下来。那这个都是我们，到时候我们会用大张的海报来大叙一下，我们今天在这个会场里面，我们彼此相互学到什么。 主动学习真的是最重要一件事情，并并不是因为我们使用了一些新的教学模式或者是怎么样，其实学生的主动学习，他的这种学习的动机是很重要的。其实对于学习来说，我如果可以从我学习的内容里面去产生更高层次的这种对知识重新诠释。 以及对知识的重新创作的话，那其实这个才是我们希望在学生看到的学习成果。